はい、皆さん、こんにちは。どうも、こんにちは。こんにちは。えー、まいまいです。レイヤーです。えー、この間は、私たちの VR チャットの歌、いっぱい聴いてくれて、本当にありがとう。テリマカシマニャー。テリマカシーバニャーありがとう。 ありがとう。そう。めっちゃいっぱいコメントくれたんだよね、みんなね。うんうん、本当に嬉しかった。ねコメント欄にこの VR チャットの歌のこう応援のメッセージとかもいっぱいくれて、うん、本当めっちゃやる気が出たよ。うん、本当本当めっちゃやる気出たで。ありがとう。うん、ありがとう。でね。そう。というわけでですね、皆さんに乗せられて、今また新曲を作ってます。おお、そうそう、作ってんね <laughs> そうなの。作っとんねん。そうなんです。 でね、以前は VR チャットのメンバーと歌を作ったんですが、今度は、あの、これを見ているインドネシアの皆さんと一緒に歌を作りたいなと思ってます。イェイ。おーイェーイ。どうやって作るの <laughs> はい、待ってました。台本通りありがとう。 <laughs> どうやって作るのかというとですね <laughs> はい、皆さんから歌詞のアイディアを募集して、皆さんからもらったフレーズをもとに歌の歌詞を作ります。 なるほど、ええー、な、これ。 <laughs> おうん、今回の、うんうん、歌のテーマは、はい。インドネシアです。おお、インドネシアか。ええー、な。そう。インドネシアって、どんな国か、こう、日本のみんなにも、わかるような歌をね、作りたいなって思ってます。ああ、なるほど。うんうん。というわけでね、これを見てくださってる皆さん。はい。はい、そこのあなた。おう。 インドネシアや、インドネシア人の特徴ああや、いいところ、インドネシアのいいところか、いいところ。うん、面白いところ、面白いところ。うん、変わってるところ、あ、変わってるところ。えうんうん。何でも教えてください、コメント欄に。はい。そう、どんどん書いていってください。書いていってくださいね。うんうん。8月のね、20日くらいまでアイディアを募集しようかなと思ってます。はい。うん。 そう、うん、それまでどんどん思いついた書いてくださいね。遠慮しないでね。はい、はい、よろしくお願いします。うん、はい。そういうわけで、はい、はい、せーの。たくさんのコメントお待ちしております。ます <laughs> これは揃ったかな <laughs> うん。